Mwetuli mu COVID-19 mu Uganda kyatugoye agwe nankubadde kino kiba kyakava mu Uganda ate kino nekiddako. Tata akajjawo ate lumbi ate matawo ekirala. Baakagamba naffe byatusobedde dda mu nsi yaffe Uganda. So nno olw'ensonga eyo tugenda direkita mukya Rugaba n'atunyonyola ensi ye nga bagira balumbi yafuuse lumbi ye mu nsi yaffe Uganda. Afuuse katulabyeko mu Denmark beekalakaasa, atakawo Sweden beekalakaasa. Kakati twebuuza major issues eziri mu nsi yaffe uganda zeezo mukulaluga bwe sibatano sebu mm, obukugu oyagooya musajja wattu nkyali eh, nago nkyali nago mm. ndi mulago ngendayo buli lunaku waleero bampaddeyo ka break mm. mu uganda nomu nsi yonna obulwadde nkyali nabwe nebujja kwona bakatonda ye mubeezi waffe now rumbuye <clears throat> ebintu byarumbuye in fact ebintu byaluma osobola okusamalizinga uganda ne gavumenti yaffe nga bweri yes nogimara eggwanga lyonna gavumenti enamba tuli kubunkenke mu uganda lwa buroga omu buroga <laughs> atumaliriza olaba gavumenti yaffe nga bwefaanagana theyare measuring in minor issues yes buroga major issues ne bazesonyiwa ne bazeesonyiwa ebyabwe byakubba kyokka now omuntu gwe twitter broga rumbuye hmm. mu uganda afuuse household name olowooza abantu bangi bali bamanyi rumbuye hmm, hmm. gavumenti ekyekoledde rumbuye sokuja neyesimbako nokwesimbako ekintu kyekoledde rumbuye tikikolekanga politikaly kumpi buli nyumba ojaku nerumbuye bamukute alitake ali mu uganda aliwa aliudarumbuye afuse rumbuye wabura gavumenti kintu tekimanyi golowooza abantu bagala rumbuye ebyo byentera okubagamba abantu boraba bangi bwe bati tibagala rumbuye wabura bayita mu rumbuye okuraga gavumenti obucayi bwe bagikyawamu omuntu yenna avaayo okubeera nekyayogera nga kiraga ensi thes government abeera waabwe kati naw uganda nezavunawo onu tulumbuye kati lumbuye waabwe abatayagala gavumenti eno hmm. leka kwewuunya bwekugamba nti nze lumbuye mbadde simugobererayo hmm. naye ate kati akwata ku lumbuye ate enfanaye mmanyi gavumenti enu kyetegeeza bwekwata ku lungoye ekyokubiri manyi nti olwaleero olungoye enkyayenze oba yeggwe kyovaoli abanabyabufuzi baffe abanabyabufuzi baffe nze e, entegeera yabwe oluusiemu e, yansobera waliwo omunabyabufuzi mu kampala lungoye eyo tomuzanyisa lungoye yamaze dekutta munabyabufuzi oyo nga mp amurumbu ya musi biwidi ye muhammad nsereko mwogere <laughs> ese tukimanyi abanabyofisi tulina kuba begendereza hmm. rekres e, okumala googera twegendereze soma embeera rumbuyo gworumba kati ali atya national international ali ata politicali mu uganda oliokogambe nti bamulete bakirete oba bakitire eno oba bakoraki ife abalwanira lumbuye titumumanyi titulwanira lumbuye ngaomuntu tulwanirira bwenkanya tulwanirira rule of lawtulwanirira constitutionalism tulwanira muna uganda hmm. kati kambabuulire olwabwe oyogedde ku muhammad sereko hmm. muhammad sereko eh, eh, mukwano gwange alinaku amwegendereza kubanga yavuddeyo nagamba nti rumbuye has been sponsored by top leadership ya nuku eyo yensobi yabana byabufuzi bendaba gye bakora nga bagala nnyo katugambe omuntu bwayogera nnyo nobwavuma nobwalimba ngaali ku facebook ngari ku rudo ruvuganya katugambe bwaba ye kurubesa kunu bagamba nti kyagurani yamusponsoriza <laughs> naye mwe bantu mwe mbabuuza ku facebook ku youtube kuriko abantu bangi kuriko abanu kuriko ba fdc kuriko ba nrm kuriko ba dp aba nrm bwe bavuma bwakitimugamba nti museveni yabatumire Mm. abadipi gwe bavuma bwaki tumugamba nti mao yabatumye aba fdc bwe bavuma bwaki tumugamba nti amuriat yabatumye naye abaoluda lwanuku bwakimugamba nti kyagulani ye yabatumye imwe bantu mwe njagala mbabuuze ku facebook fena kweturi oba ku youtube gwe kooli nobwaba gwe muhamad sereko kooli ani yakutuma ekyo kyona okusooka kwebuuza oli ku facebook who is sponsoring you ani yakutuma gwe ngaomuntu olyoka owalirire kyagulanye nti yatuma abavuuma ku facebook ngaoraba abantu abamu batuyamba mu kwogera kwagwe nitumanye ekyebaterese ku mitima gyabwe obukyayi bwe balina kunuupu nekyagulanye nga buvaayo eryokanga netonya eryokanga netonya nga tugenze mu karulenca muhammad sirekw ayinza kukinyumiko rwabantu rwarumbuyeho hmm. bambi narabye tata warumbuye muri no facebook yange na mutadeko nimusindikira nakamesaje akamugumya tata warumbuye eh, njagara abere n'abamuyamba yesu atidde nnyo omwana arumanyi naye ngaagamba nti asaba wona rumbuya wali bamuleete bamuzisize mu uganda bambi taata we wamaani arumwa netamanyi gavumenti eno ngabwekola nze olumbee bwaba wakozesebwa kozesebwe mutaki mu uganda muno ate narabye nga tatawe agoberera nebidrones bibadde bikwata abantu ate okitegede drones zibadde zitwara abantu zibadde zibateekawa nimutabani wasobola kujja ni drone nemutwara nonyonya wali nakubula ekyokusatu <clears throat> mwe bantu mwe njagala mbabuuze nokusingirira abantu ba nrm murabarumbuyonu buroga mubiseera bya president museveni ngaali munsiko ngaali mubuwangangusi ne bane barugunda mugenzi eri akatega y'abaani hmm. singa waliwo facebook nkurayira nabo balifuuse baburoga mu kiseera ekyo singa twali na facebook nabo balifuuse baburoga kati mwe mulowoozeemu nga president museven ali sweden yeyali awangangukidde n'amakaage nga bamukomyawo bamuleeterawo bote buroga the would be buroga ayitibwa museven nga bamuleeteddewo bote yali mukoze eki mulyoke mugambe nti rumbuye bamulete bamulete rumbuye justnti eggwanga nelibeera kubunkenke nti buroga nti kiki nti abadde avumirira gavumenti ya museveni sinakini nti abadde avuma omukulembeze bikukwatirako ki bwaba avumire nakora ki simanyi n'okubika babyogera yes bite naye nga buroga lazima natuteeka kubunkenke bufanaganako bwebuti katiba nagamba aliwo omuntu gyayingiddewo munakola mutya so nze mukulabu okwange hmm. ekisooka fena ekyalumbuye twakyebaramye wawaali lwa nsonga bbiri esooka gavumenti yavaayo infact kati ekituuka ku bulumbuye kyona tukiteeka ku gavumenti bulumbuye kati tumubanja gavumenti kubanga minisita yavaayo nagamba ntajja ayinza kubayo ejya nimubuuzaawo come out and tell us tiyaja waliwa komawo tubuulire watugamba ntajja hmm. tiyaja bwakito komona otubuulira if all uganda rises up nebamubuuza what will you do so naye nze e, e, e, ekisooka ekyenjagala kwogerako kulumbuye nze saryagadde lumbuye aleetebwe wano mu uganda ebya uganda mbimanyi ekyokubiri ekyamazima nakutegereka kati uganda terina eche tuyita extradition treaty ne take take eyo ensi tiyesigika tiyesigika kubanga bakiriza kashoji kashoji omu Saudi arabia Mm. niba eh, eh, embassy ya saudi arabia ni ni ni mutira mutira. nemutwara nemutira nemutiraho nga Na katumura nakati umurambo tigurabikaho inzu omukuraba nari ndo wazanti. attack oba aliwo ekyeyayiga mwereeri keesi simanyi naye okusinziira nga migration rose nga bwezigamba sikiwa nti rumbo <clears throat> yasobola kuleetebwa wano nga bali tibamuwozeseza bwaba nga amateeka gaabwe yagamenya aga overstay migration rose basooka kumuteeka mu kooti ne bamuwozesa ngwegumusinga rumbu yayinza nokujulira hmm. kubanga nakitegete ko bamufenedera oyo ayinza nokujulira nagamba nti my overstay yali kukino nakimu nasaba passport yange bagirenewing ensi yange neegaana hmm. t <clears throat> extradition treaty amateeka agagifuga agensi nagensi yonna nagafa ga uganda tigakiriza ate okuleeta omuntu omunabyabufuzi nemikobyawo owali okimanyi hmm. nobwaba munadiini amateeka gafe gafuga extradition treat wewawo tugirina natake naye bwaba munabyabufu kati owetwogera rumbuye takyali bro ah, eh, political animal naw kati ate internationally rumbuye mwe mwamubusiza kumenya nti gavumenti eno nzibu oba nzibu oba tibefiirayo baranga no mu mawulire gaabwe rumbuye wante ekyo kyokka ekyo kyokka nabeeko ono omusajja gwe bayita ono wa polisi enanga yagambye rumbuye tetumulina naye ate abo bonna sibesiga kubanga bakugamba nti tumulina enkeera ate tibalina nansonyi eh. eh, twabadde olwebye twabadde twagala kusooka kunyonyereza naye kati fe tumulina <laughs> nekyo kisomuntu yomu kyofuna nti baswala nakati oryemayinza kujja nagamba nti eh, mbadde mbalimba tumulina <laughs> nekyo kisobola kubanga no gavument yaffe bwetobuli kimu ekisobola buli kimu ekisobola mm. naye olumbuyo <clears throat> ono afunse ensonga nayina bwaba afunse ensonga abanauganda tulina kuba begendereza nokusingira ddala ku ludda olufuzi hmm. nga bwe mbagamba mwe mulowoozeeko abantu kati abatufuga singa waliwo facebook lazima tibaliwandise ku facebook tibalikozesa facebook oba youtube nga bakuritisizinga eh, obote Eh, president mseno yasobola kugenda ku ubc nagayogera kino nti mumuwa buyambi oyo musi w'abantu kati singa bakuleeta singa bakuleeta the would be brogers benjogerako banu banu banu bakaindo tafiri hmm. kaindo tafiri kaindo tafiri yaraziika <clears throat> omunabyabufuzi gwe baita adoniatbyaromo was an associate professor at McKinley University. Yari minister w'ebyamakolero mu gavumenti y'obuti y'okubiri bwe yafa meja genero kaino tafiri yagamba mwati nti upc tiyarimbi nnyo ng'abantu nga bwe bekitwara <laughs> wabura fe bwe twaberanga mu nsiko twayambaranga tshirt za upc netulyoka nitukora ebikurubiro netukyayisa upc live ngensera yes, orabe kina kuretede nti they would be bloggers by then by then mm. uyu ayambade t-shirt ya UPC mm. ayagara chaise UPC ne bali munsiko you kind of feel kati obageragere nyo tyane rumuye kati atibo bali babinyo bo bali babikubanga oruvanyuma rumbuye katakoze samumwa orusine karamu bo bakoze sate mumu atibo bali babinyo okubloginga kwabo buza yali mumu <laughs> semanya abantu bantegeera kiki kyentegeeza hmm. abantu ekyembagamba eh, mwena abasaba nti mugeye bamulete wano mujukire nti museveni singa bamuleta wano bali mutade kukaraba yabyogera nga ali sudan yes ejo yabeeranga sudan yabeeranga ku bbc munsiko gye bali singa museveni mu kiseera ekyo bamukwata bo teyamutade kukaraba infact bebamu batubuulira nga balwanyisawo amin amin oyo goraba abantu abamu yabata ng'abaali bamulwanyisa be baleese bwe baleese okutta abantu abo omanye bwe bakolanga mm-hmm. mu biseera ebyo essimu zaabeeranga zimu bakozesanga amabaluwa okuwandiika ebaluwa bakozesa posita ekyebakolanga nga bwe baalabanga nga byarugaba wa mutawaana tabaagala mu lutalo lwabwe nga bamupangira amina amute hmm. mu ngeri ki nga bawandiika ebbaluwa ne bagiyisa mu posta kubanga bakizuula nti buli baluwa yonna eyajjanga kuvaebweru amina eri intelligence eyasomanga ebbaluwa ezo nga bagamba nti byarugaba emundu zaffe zitereke bulungi nga biyitire mu posta nga biyitire mu posta nga ba intelligence bamini bagisoma eh, byarugaba nga bakut mm. nga kumamulako omutwe eh, ekyengezaako okugamba bweoba ngaolwanyisa gavumenti urusi uhita mu bintu bingi uhita mu bintu bingi so ebyo byona mbireta ngambagamba ati rumbu yono akoze ekive kyamaanyi nyo ekyokusinga abarara egwanga e, e, e, kubeera ku bunkenke nga buronga nti aje wano bamureete wano nyoba niyakulikikwega oriyema oriyema sima oriyema oriyema naye bamutuma butumi mu musasi <laughs> yagenda mukika tamanyi kati oliema henry oliem mutabani womugenzi genero titokero yatufugako eh. nga bali eh, munteseganya ne president wekanza baleta omumanyi tata we yenyini ono ye genero tito oh, okero lutwa eyasemba okutufuga museveni alyoka je infact gwe yakuba yetata wa Henry William. In fact, mubiafa yaba kugamba, bugebali e Tanzania, ngabaruwa nisa amini. Mm. President Museveni, yaberange Tanzania, netata we, era Henry William, yaberanga ni muhoze yo. Ngabe manyi. E Ngabe manyi. Mm. So, ke karandi lako ndo oza chovora ba, bwe yamukuba namujya mu bulembeze yamuwoya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, mpaka nabera wanu yafiirawo bufiizi naye kaabe taata wa henry lyemu hmm. tito kero singa yakwata museveni yamutadde kalaba naye sina karaba hmm. gaalibadde badde mumagazini meka nzijukira nga bali mu pistox e, e, e, mm, zekenya nairobi hmm. bwe bamara okuteseganya enteseganya ezaaliyo ne bakanya kitokero yayogera ekigambo yagamba nti omusota twamaze tukugusalako omutwe ngaagamba nti museveni bamaze tukumusalako omutwe kasita bakiriziganyiza eri bamumaze owulira hmm. naye ye tiyamanya nti baali bateesa n'omuntu ateesigika nti endagaano tasobola kugiteekamu ekitiibwa wabula museveni obutateekamu endagaano ekitiibwa awo womuwolereza oraba oraba e, tata wawe Henry yimubwe yaramaze kogera nto musota tumaze gusara ko borago kati singa mu 7 yaje singa mbere ngiye kati boche bari bagara bamukonvisinga je babere nga bafuga naye bamalirize bamalirize so ebyo byona mbireta ebyafayo mbireta hmm. nti banange bwo bumberanga mu bukulembeze ebintu ebimu bimanga amazi bajukire yes titwali badde kubunkenge kati bwabuloga lumbuye nga covid-19 ate abantu lockdown muganya okusumulula nga ensi lumbuye lumbuye lumbuye lumbuye lumbuye mukeruga waliwo omuntu omu yagamba nti uganda kumayanganzibu e anelokinga kino nesiba kino nti anelokinga tax eyagala kusiba lumbuye <laughs> ate odese nekyokutoanelokinga katolabe kiri mu kampala nakugambye nti baminisita bamuseveni baswaza buswaza tibasanire ogurawo otya ekikuubo ogurawo otya ekikuubo hmm. ate nogamba nti ekanisa tuzigurawo mu bwongo obwo ekikuubo nokigurawo ate nogana amasomero ate ngaomugatiko gusinga mukikuubo ogamba ota nti baasi zireete ekitundu abantu asatasatu oba asatu mm. mubataano mm. nogamba ekanisa yadde nomuntu nomutalinya mukanisa katonda yatuvaku okimanyi nti omuno omukyala misa kabanda e, e, e, akedi zimwaziga tayagala zikole okubanga tizinatukiriza ebisaanizo ebimu byayagala ayagala akedi zibere na cctv cameras nga omu alina obwongo n'omutwe ngu yeguli minisita wa kampala agamba nti ebizimbe bibeeremu cctv camera balyoke bagulewo esente zivewo kakati gworaba abanakampala abanayuganda engeri gyebabadde babonabonamu ate puresidenti abasumuludde bwetaddewo ebiragiro ebibyo ate mwana wati nsi netambula kabineti terabuuza ne puresidenti tabuuza aa omukyala afuuse ekirala mu kampala nti agaba eh, certificate of compliance kabanda singa tulina intelligence ono omukyala bali munyonyerezaako ne balaba certificate of compliance e, e, e, agiwayo ku sente meka ayamuteringi eh, kyekitegeeza nti bino ebibiina eh, akaidi endala zebatagudde eko ziyinza okuba nga tezinaba kusasula school fees eno uganda eno uganda kyekiriwo beerimbika mu birala kyekiriwo era bona bakwatisa sops kati bari ku muliro bali ku muliro bworaba abasirikale nga batambula obasaasira ekiro bari ku mulyo bakukwata kasito bawayakagenda eh, genda naye kakati nga tukyali ku amazima matuufu singa batubuuza what are major problems of uganda currently rumbu yagwa munamba 1 tatukanayokyenkubuuza abo bantu ababbibwa kati hmm. babibwa bwakuba rumbuye e, buroga yaleeta ebizibu <laughs> hmm. ensi yaffe ensi yaffe tulina okuba begendeeza kituufu nnyo tulina okuba begendeeza wabula ngaamaliriza kukyarumbuye hmm. Eh, eh, nkirese kubanga ndaba abantu bangi erumbo yebamutadde kunu kukyaguranye mm. naye tulina kuba begendereza sesipapa mumanyi eh, sikumuvuma kokka mm. yali nemundu bamuwe mundu nagenda ku nup headquarters infact rogo yakuba nesasi namumenya oba okugu nakati ku headquarters zanupu ekamuki Eyo si papa Eyo si papa niyo papa wabura oluvanyuma government eno nga bwekozesa abantu mm. oluvanyuma kirebeke mundu yagikozesa bubi bakwata si papa ne bamuholding ni communicado oba oba mwezi evayo kumurwanira bamumanyi igladita bobi wine president elect naye mwe bantu bwebintu byembareetera mu biraba bobi wine ateye yavayo n'agamba nti no oyo omwana mumuje omutwale mukooti ngaaba yakolesa oyo ye mukulembeze ali machuwa nga yamulumbanga narumba abantu be ekamos nga kikutegeeza bobi wine tali kusi papa ali ku human rights zomuntu zomunauganda ali uh, rule of law omunauganda bwaba akwatibwa yenakoraki Uh, aino kuteka mukoti eh, eh, atekebwe mukoti hmm. kati bobo wine lobugafa na na oleleza na agamba ntirumbuye akwatibwe bulungi osobola kumunenya hmm. nga yaoleleza sipapa ne okitegere kyenjogera kati oyo ye mukulembeze oyo ye mukulembeze tatunulira walinyawuka yes kubanga ekyo kyeyakora kyokka kyakuraga burazi ntono ayagara buli munauganda afune obwenkanya rule of law constitutionalism mwagamba mwagi leta yaragawa so mureke kwegunya bwe muraba abantu banupa bangi nga bawolereza rumbuye yes tibawoleza rumbuye ngaomuntu wabwe kyokka bamuwoleza nga munauganda alina kufuna obwenkanya munsi ye munsi yona egitulimu hmm. so e, nze nga tumaliriza abantu banupu mbebaza kubanga bavuddeyo abomutake abaawa bonna ngaolaba bali concerned bakola ekisoboka okulaba nti lumbuye afunye obwenkanya hmm. bwetutavengayo okwogera ku bintu ebifanagana nabagamba musome akatabo kayitibwa dakines atinn olwaliro lumbuye bamukwata noseka hmm. enkeera nebakwata byarugaba noseka enkeera bwe bali kukwata alikwogerera ojja kusanga nga takyaliwo bonna babamalawo ngoseka nibatwala ono ngoseka nibatwala ono ngoseka so ebyo byetugamba abanabyabufuzi baffe muleke agamala nga googera muleke nga agamala googera kati muhamad sereko yaluguddemu yaluguddemu nowanda abantu mugwetu lwe bagamba hmm. nti oraba infact era omuntu eyatali ku facebook nagamba nti nayekyewuunyisa abantu bonna bagala lumbuye bamulete nogwe bamutira wano mu uganda abasinga obungi nti baganda this is a very good uh, I mean, this is a very dangerous challenge erimwe erimwe bawudu omuntu nti buli muntu yena agubwaku ekibi bwaba muganda ate mwe musooka okuseka mwe musooka okuvayo nti kokirabe kokirabe kokirabe hmm. nga byaruga bananga atamanyi erumbuye kati ngamba nti nodda mbu yafunire obwenkanya ye and heshod hmm. obeera oteraazima ngu oli mubaka wa paramenti obeera ote ngu oli muna uganda otegeera nogamba nti lumbuye kati yalibadde aleetebwa nawezesebwa mu kooti za uganda zino ayinza bayinza nokuleeta nibaoteeka mu kooti maaso onaabakoraki ntibananye ekintu eh, onaabakoraki nogamba oteeka mu kooti za bulijo nazo zaabo bannange so nze nze kasita ebyalumbuye byetoloramu bwe bityo eh, ekisooka nze nawulira nga ndina mwesuubi ekisooka namanya nti lumbuye ono takyafudde banga take njimanyi nze muli ngamba nti lumbuye yawona buwonyi obutatuuka wano mutake naye bandimukoleddeyo ekibi kubanga nzijukira ebyakashoji so bworaba nti tutuuse wano akyali mulamu kyakatonda olumbuye yawonye oba bamuleeta wano oba bamuwoleza eri olumbuye kati afuuse international figure takyatwalibwa nga muntu wa bulijjo nze mukulaba okwange wewawo obwenkanya mu uganda tosobola is not guaranteed naye nga <clears throat> afazari takyafudde kirungi nnyo ekyafudde mm. yes mm. okay kale tuyinza mukulu ya lugaba kweyo point analysis gyotuwadde era tusemira ddala tusemira ddala tusemira ddala weyo abalinyo bali ddala ate tubaza mwena mwena mwenaffe abali ebulaya abali mu kampala mwebale kwekumira ku mpewo mwebale tusigala nga musubscribinga ku channels zaffe nga bwe mbajjukiza nti natumira tuliko nechannel yaffe mpya lwakuba nti egenda kubeera ku political analysis zokka temulimu zino byentertainment biki era mujja gisangako obudde obusinga nga mukuyabugaba ngaagiriku saawa namba nga kunyonyola ebintu nga babiraba ate nawe nga nawe tuwe opinion pols kiki kyolowooza mu ekyo kyabayogedde then we keep debating on that ate nekyokubiri tumera kugenda ku mukutu www ug com ogwo websaite yaffe keep sharing with us keep advising us tusobola okusinga katambuza ekintu kino paka last ate nekirala mukwera gwaba katalekeka nga tunatera okuva ku mpewo obadde okimanyi nti bwogenda ku floor ya parliament theve not okay, there are those still, are still tabling lubuye as an issue nze mbadde ndowooza ngeze nga munauganda ate nga omuntu omutegeevu nti gavumenti yaffe njisaba kintu kimu major issues is way time and minor issues ezireke kwatusobola kuŋŋamba abantu tebalina kyebalya you've not bothered to fundraise you've not bothered to, to vaccinate people but lumbia becomes the headline of everything so what do i mean bannauganda mutulekeemu naddala responsible offices mutulekeemu tusobole okusigala nga tutambuza kino ekintu lwansonga nti singa tetufudde singa tetufaayo bukulabwabwe okuvayo tomorrow it will be me or but it's me tomorrow it's someone else but how would you come and help one another and tetwetaga tukole ekintu ekitali koleddwa nekisembe mukubya lugaba nange ngaomuntu im not very happy with our uh, minister of other system ogaana otya amazima n'ogenda n'okwata ab'ebivulu simanyi bikoze batyabo badijja you pay huge amount of money noleka abasomesa <laughs> kati bo emitwe gyabwe hmm. e- okukwata abayimbi bonna hmm. babakwata babawaka sente balowooza nti bayinza kubajja kukyagulanyi tirikira oh. oh. ntasigareyeka ate buli muntu yena yafunye sente ezo hmm. enaye mukyemanyi ekuwa sente zaayo n'ozirya bwe n'omalaga ziyo nga tolina kyobakoledde ojja zisesema enkya ojja zisesema naye ngaekirimu kiri kimu kiri kimu baagala bakwate <clears throat> music industry yonna bajeze bobwaine bamureke yeka kyekiriwo teri kirala wabula ate niberabira kimu music industry kabe bobi wayine music ye wewawe yagikora naye ate okugitumbura ekolebwa abantu hmm. abantu baburijo fe fe tugendeyo mubivuro ekyo kiberabide mujja kukwata bano abayimbi naye bano abajja kubaraba bajja kusigala bonna ngu obusungu bwe babalinaako era muwonyeno korona ekyabayambe abamu bamayinja baani mwalikoze ekiivuro obucupa nibubalya nga babalanga mwaleka munamwe kyagulanye nebamugana okuyimba mwe nemugenda nooli infact kino kyenjogera katonda singa atuyambe no korona nekendeera nebateb ebivulo nimuraba nimuraba buli yagenda eguru nga banauganda bamurangira nokugenda mubivulo byo nebatagendayo nga ekyebaliko kiri eki munamwe bobi waine aliruddawa mwamulyamu olukwe nemugenda nabali abakaludaaya so e, egure gyebagenda hmm. egure gyebagenda nze kyebajayo nkimanyi si sente zokka wabula esente bwebajayo babakozesa bukozesa ndagaano tutuvangamu nayeoyogedde point enkwate ngitegedde the intention it may not mean to avoid consent uh-uh. intention it no mwena mwena muje bamanyi tumena mune ba NRA musolo kuveri ewa bobo ine asolo kusigara yeka asigara yeka na yeche vera bide hmm. echikora bantabo beba na bali wansi echikora bantabo chibera bide chifanagana ko okatugambe ngo mukampara katugambe Muhammad Sereko bwashuka nage ndo wa Museveni kana mucharo weza kugana ugenda nayo yabikoma kuba ogenda ye weka mu kampala bwocuka kabaani kabaani nogenda wa museveni hmm. abantu abakulungu baleka nogenda bwanamunigina be bannauganda be bannauganda obusungu bwabwe bwe balina ku gavumenti eyo ge hmm. balaba ngaosaze busaze ediiri ngaebyabwe nabwe nga biwedde nga biwedde kati genero salimu eh, sarawaali yarowoza nti ah, kati ayinza kubasekera mu kikondi nti abayimbi bona mbamaze bona mbalina naye nga yerabidde nga yerabidde kikola abantu abo abawansi eh, tabalina tabalina njagala <laughs> nkugambye korona ebekendeere bate ebivu mumayinja okole kivulo mu kampala muno okikolewa <laughs> orabe orabe obusungu bwabantu orabe kabe kamiriyo kamiriyo ntoba e nti yagenda nokusaba kadi ya nuku e. nebagimuma kati obusungu buliawo kati yomu kati okubalieyo nalibeko kulisiwa milioni simanyi balunana bikoze bitya ebyo byonna ebyo byonna ebyo byonna kyembagamba katabo kano ka dakinesa tinunu batuse okugenda okusabiriza nga bobone kyeyabagamba edda kyatuuka ddala bagana bobi wine kuyimba kukumpi buri muntu nasirika buri muhimbi nasirika bone basigara nga bayimba eh ne basigara nga bayimba kati shiba tuse ko numu misera bino okuno kuyimba in fact no kuyimba bari yimbi abantu bari gamye abantu abegemeseza mwe munagenda mu bibi bwachi oba ekivuro kino cheje obwobango osobola kukiteeka mu serena abantu bibiri Hmm. ikintu kyo kisoboka ekikuba bwe kiba kikora bwaki abayimbi bo tibakora akasente katono eyo entegeka mbi ya gavumenti eno nga tesobola okufumbira abantu baayo abayimbi onaabawa sente meka ate onookoma ddi era obikoma ddi nga bwoyogedde opakira otya abayimbe sente bwezityo hmm. ngaabasawo obadde okimanyi nti kansala womukampala ku division hmm. kati ku division ngaeneyerubako omusaala gwafuna gusasula badokita babiri kansala mukansala wa division omu asasula badokita babiri naye nga niateekateeka e, e, e, enungama ya sente niyeoba kintu kina muzeeya kitubemukkwakitukwasemuk wikisinga bi tumubaliremu bintu nga bina okuba uh, no kati hmm. bwawu webatuusa abantu bali mu gavumenti bonna eh, nsobola kugamba nti bonna bafuuka balujuju bwe batamiivu bawonyamba bunyi nga batamirirawo anti ngamba okutamira kw'ebyobufuzi bakutamira kati bwoba otamidde hmm. tosobola eh, gwosembayo kumanya nti onywedde omwenge mungi naye nga tolina ogwanagasituka gakulemugamba ti sinabakubeera nekyenyu bwe buyinza bwe balimu kati <sighs> thats what we call political analysis and eh, mujja kubanga mubisanga ku mukutu ogwe tubagambye ug analysis mm -hmm. critical analysis bintu ayogedde ebyo ayina amatuwa ategeere ayina amaaso birabe ayina research gogan for everything over there naye nga twebaza nyumwe bali kwekumirako tusimira ddala tuyinza obutasukaawo naye nga twagaliza munaffe frederick lumbuye jali yonna omukama amukuomukama amutekeremuko obwangu eh. ave mumanyo g'empologoma eh. addeko mumanyo g'abantu eh. kyetwagaliza omukama yonna yonna gyali ate nammwe abamuliko mwenna think twice, think of tomorrow. If you don't think of tomorrow, you may end up forgetting where you're going.